Olá, eu hoje vou ensinar-vos a trabalhar com uma ferramenta muito uh, simples que se chama, uh, que permite gravar uh, o ecrã e que se chama Screencast ou Matic. essa ferramenta tem estas três opções, uma é gravar a imagem, que é a nossa imagem, que se chama um talking head, a segunda é gravar a nossa imagem em pequeno e ao mesmo tempo gravar o ecrã, e a terceira é um, gravar apenas o ecrã e ouve-se a nossa voz por cima. Uh, no meu caso, vou começar por fazer isto utilizando uh, gravação da minha imagem mais o ecrã. Hum, a primeira coisa que tenho que fazer então é ir a este link, screencast ou matic.com e descarregar a aplicação que uh, será feita aqui Launch Recorder. No meu caso, com certeza que, como já estou uh, a utilizar, diz que já está aberto, uh, e, e, portanto a ferramenta é relativamente simples e tem aqui as várias hipóteses, a hipótese de gravar apenas o ecrã, gravar a câmara de vídeo e, portanto, desta forma, gravar a câmera de vídeo. Uh, gravar então, como eu dizia há pouco, também só o ecrã e a nossa voz fica por cima, podemos apontar, ah, chamar a atenção para determinadas uh, uh, características de algo que queremos apresentar, seja num site, seja num, num PowerPoint, aquilo que o nosso ecrã estiver a gravar. Um, e finalmente, quando terminarmos a gravação, paramos aqui e ao pararmos aqui, ele faz um vídeo que vai para o nosso desktop. Uh, ele pergunta-nos se queremos gravar, uh, eh, etc. Portanto, é muito fácil de utilizar. Uh, chamo a atenção para todos os professores, formadores, todos os graus de ensino, para utilizarem esta plataforma, fazerem vídeos curtos. O meu vídeo tem 2 minutos e 18 Uh, espero não me alongar muito mais e espero que uh, usem esta plata, uh, plataforma, este site, para poderem gravar os vossos pequenos vídeos para comunicarem com os vossos alunos de forma fácil e orientada. também, claro que já sabem, podem usar os, as vossas câmaras dos telemóveis, que será a, a parte mais fácil de utilizar, de fazer vídeos. e é tudo. Ah, espero que experimentem, que usem uh, e, e, e que gostem de utilizar.